udutahuze kandi utwumvishije ijambo ryawe rivuga mwami turakwinginze ngo udutahuze bino bintu na cyane cyane kubera yuko bikomeye biri ngombwa yuko mwami tubitahuzwa nawe wewe ushobora byose wewe utegeka bikaba kandi mwami uvuga bigakomera mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen nk'uko nari impegeye kubivuga icigwa c'uno munsi kivuga giti agahembe gatonya daniyeli ari mu nzozi igihe yari aryamye yarose inzozi zivuga ziti hanyuma y'ibyo mu byo neretswe mu ijoro ngiranya mbona igikoko cya kane giteye ubwoba cy'ubuyobe kandi cy'inkomezi nyinshi abandanya agira ati cyari gifise imihaha minini y'ibyuma urabibona ngaha kuri ino foto kiratabagura kirajajanga ibisigaye kibisiribangisha amajanja yaco cyari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere kandi cyari gifise amahembe cumi daniyeli yitegereje ayo mahembe mbega yoba yabonye iki daniyeli yabonye ikintu kidasanzwe avuga ngo nitegereje ayo mahembe cumi mbona muri yo hamezemwo akandi gahembe gatoya akandi gahembe gatonya daniyeli yabonye akandi gahembe gatonyi kamezemwo imbere yako hakogwa amahembe atatu mu yari ahasanzwe maze ako gahembe nkabona k'amaso uyu ni daniyeli asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye daniyeli igice cy'indwi ku murongo w'indwi hamwe n'umurongo w'umunani reka turebe icyo ntaco ibyo bimenyetso bisigura duce tumenya icyo imana iriko iratubwira uno munsi igikoko cya kane kizoba ubwami bwa kane buzoganza isi daniyeli igice c'indwi ku murongo wa mirongo ibiri na gatatu insiguro ya bibiliya isigura ngo igikoko ubwami canke umwami havugwamo muri icyo gisomwa twari duhejeje gusoma havugamo ubwami bune bungana n'ibikoko bine bwagiye buganza isi muri kahise ubwo bwami nabwo ni ubu mwibuke yuko mu kigwa giherutse twari twabubonye bwari ubwami bwa roma ya gipagani amahembe cumi yo ku gikoko cya kane cy'amayobera n'ayahe ihembe nk'uko twabibonye ni ubwami ihanga canke ubutware ubwa mbere bari a ramani ubu bukaba ari ubudagi canke aremanye ubwa kabiri bwari burugudi ni kuvuga ngo ubuswise mwa kino gihe hama ubwa gatatu yari anglo ubu ni ubwongereza ubwa kane ni abafaransisi abafaransisi ni kuvuga ngo ubu ni abafaransa hama ubwa gatanu ni abasuwavi canke portigare mwa kino gihe hama ubwa gatandatu ni wisigoti mwa kino gihe ni espagne hama ubw'indwi ni lombard lombardi mwa kino gihe ni itari hama umunani ni heruri mwa kino gihe ryarakuweho ntirigihari hama ubw'icenda ni vandari cyangwa abavandari mwa kino gihe nabo nyene ntibagihari hama ubwami bw'icumi ni astrogoti ni kuvuga ngo nabo nyene buno bwami bwabo ntibugihari bwarakuweho reka tubiserangure neza amahembe atatu yakuweho n'aya mahembe atatu bari abaheruri abavandari aba ostrogoti ayo yarakuweho yigarurira na papa w'i roma kuva maze mu nyuma hazoza uwundi mwami ariko we azogira itandukaniro n'abambere kandi azonesha abami batatu twababonye ni kuvuga ngo bishoboke kandi birumvikana yuko kano gahembe gato kazozamwo umwami kandi uno mwami mugenzi nawe uramubona uwo ari we yesu yavuze ati ndababwira ukuri gushyitsa hejuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe canke n'agatsatsa bizova ku byagezwe gushyitsaho byose bizoheraherezwa matayo igice cya gatanu ku murongo wa cumi n'indwi gushikana ku murongo wa cumi n'umunani nuko uzokore renga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma y'ayandi akigisha abantu ngo bagire batyo mu bwami bwo mu ijuru azogigwa muto hanyuma y'abandi ibi birasobanura iki yesu yari karavuga ikintu kidasanzwe mugenzi umuntu azorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe akigisha abantu bagire batyo mu bwami bwo mu ijuru ntazokwirirwa harugwa kuba inyuma y'abandi mu bwami bw'ijuru ni kuvuga ngo ntuzokwirirwa unahagera aba bantu rero bahinduye ibyagezwe by'imana bagashyira isabato ku wundi munsi maze bakigisha abantu ngo bagire batyo bibiri ivuga yuko ntibazokwigira bashika no mu bwami bw'ijuru ni kuvuga ngo uwo bakurikirana we akagenda nk'uko bigisha nawe ntazokwigira abona ubwami bw'ijuru akiritegeka ku isi yose ari we papa nta bundi bwami buzobusubirira gushika ingoma ya kirisito yimye niyo izosubira ubwo bwami ibyaremwe byose bizoshingira intahimana ko yera kandi itunganye itarenganya kandi ubwami kandi umwami wacu yesu kirisito abereye gusengwa ariko inkozi z'ibibi n'abase n'abanse kwakira yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo bazorimbuka mwenzi hamwe wo kwanka kwakira umwami wacu yesu nk'umwami n'umukiza wawe nagenda kubwire yuko naho tumaze kumva yuko kano gahembe gato bakabashyikiriza ibyaha byabo bagashyikiriza ingorane zabo ibyari bigenewe imana byose bakabyikatishiriza intimatima yabo bafise nuko bobo boja muri gihonomu kandi n'abazobumvira nabo nyine nta kibanza bafise mu bwami y'imana yamara kubera yuko imera n'imperuka ubu bwami buganje isi bugaganza n'ishengero kubera yuko butazokwamaho ariko abantu bose babutera umugongo bakanka kubwumvira bobo biteguriye ino nganji y'ubwami bw'imana igiye kuza mugenzi yesu ahegeye kutubwira hano ibyaremwe byose bizoshingira imana, ko yera kandi itunganye itarenganya kandi umwami wacu yesu kirisita abereye gusengwa ariko inkozi z'ibibi n'abanse kwakira yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo bazorimbuka mugenzi nagenda kubwire yuko yesu agiye kuza vuba yesu umwungere mwiza aragutumira nguno munsi uze mu busho bwiwe mu ishengero ry'ukuri hakiriho umwanya ejo ntago arahawe mugenzi fata ingingo bicitwa uno munsi yesu agiye kuza kurimbura icaha yesu agiye kuza kugira ngo bino bintu byigiza agahambaye ku isi abishire hasi kandi barimbuke mugenzi hamwe wo kwemera kugumana icyaha muri wewe no kwizera ibintazi no kugendera mw'ino migwi igendera ikorera mu ibanga yiyambika nka marayika w'umuco kumbara amabingira y'inkazi mugenzi nagenda kubwire yuko icyaha kitazokwamaho kibike ko uguma ugikora ugume ugikorana n'ubu ariko ntago kizokwamaho yesu kirisito vuba agiye kuza kurimbura icyaha kugira ngo ashikane ishengero ry'ukuri ku byasezeranye abantu bitondeye ibyagezwe bemera bakamererwa nabi bemera bakahura n'amagorwa menshi hano ku ino si bobo yesu azobahemba hitamo rero bibiri yesu canka abantu inyigisho ya bibiliya canke inyigisho y'igifondano yishiriweho n'abantu mugenzi ni igihe cyawe agiye kuza kandi ikintu kizaba kimuzanye hazoba harimo kurimbura icyaha.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 kwitegurira igihe kigiye kuza no kwitegurira ibihe by'iherezo bigiye kudushikira n'ingoga na n'ingoga birasaba yuko ubwumviriza